kanang 5,000 ka kantilan tuba. Mm. Hanton mahuman ang eleksyon, imo na. Mm. Bahala ka na diha. Tabang ko na imo, di medyo kamdaog. <laughs> Kung tatarag i-hire yata ng inumay tuba. Uh. Lugdog ka tira 5,000 god. Mm. Ah, look, dog, kapanya. niya. Tana mga inumay, painong hubog na. Ang uban kasuka-suka na sa dapli. Atong botohan si George Mukakoy, ah, pagkamiyor. <laughs> Usay gihimo niyang uh, stage, mm. ang mga container nga wa na isulod. Uh. Ah. Niya gipatong-patong dito sa babaw. Uh. Ah akong plataforma ni gobyerno isara. Mm. Pag ako'y mo daw, guwan ay tigulang ang mm. tanan, puros batanon. Ah. Nakadungog mo itong matigulang ng 140, mm. 120, na 90, na 110. Mm. Apo! Saan ang istorya, Apo? Si Jules Mungkakoy man na lolo. Mm. Kung siya daw mo daw, wala na tigulang tanan batanon, mubalik ko pagkabatanon, Apo, malipay mo na. Mm. Butuhan na to na, Apo! Mm. Ap, may sublianon. Ah! tanan puti yung suga sa mirang mm. katong mga kuan, hilom lang. Oh. <clears throat> Nag-edad og stinta nga mo balik man pagkabatanon kay kung say iya plata por pagsebo daw balik pagkabatanon. Mm. Pila may sugilanon eleksyon na. Oh. Eleksyon na. Ihap na. Tawag tong Angel Mutmuton, Mior, gugukon mang iskor Mior. Mm. Ha? Ha, gugukon man ang puta artista patong gidala. Yawa na may istoryahan na. Sus, Mior! Natabla, Mior! Oh. Tabla, nga isa ka porsinto, Mayor. Mm. Isa na, ay, isa na bilangon. Mm. Lasa na nga porsinto, Mayor. Kung ikaw mabasa ni Mayor, daw ka na. Sa mm. kabuto lang. Mm. Sus, pagbasa kay, kay George Mukatoy man. Oh. Ah. Pildi kita, Mayor. Nagitin Isa daw. lagi kabuto, daw. Eh, proklama res kuminik. Mm. The winner is George Mukatoy. Basta ang Mayor. Kuha asposil. Nagpabuto. Brrrr! Usa man pakaunsa ah. Mm. Nga napildi man ko. <laughs> Mananggiti isulto ka na sa kuha incumbent, Mayor. Mm. Dato! Mm. Mananggiti, hindaw isa kabuto. Tamihin mo, Mayor. Kaya ipoklamas kumilit, Mayor. Kung protesta mm. kami, protesta ka. Totod! Naghilak yung asawa. Uh. <laughs> Daddy! Mm. Ingaw eh, po niyang Mayor. Wagi tayo sorti, mami. Daw mo isa kabuto. Mm. Di, Daddy! Tabla ang ta, Daddy! Mm. Naloy man gusto ng giti, daddy. Abi kong masiro, yung buto ko siya. Ah, buwag ka! Sumpag gumitin nga sa buwa ka papagig, hagbong, patay. Tabla unta! Buto ka siya. Naluoy manggog ko, daddy, basig hmm. masiro. Ang hindaw dito, mananggiti. Karon, ang mayor, ang inkombe, ang mayor nga nagdaog, hmm. opposition man. Hmm. Di padlak ang munisipyo. Mm. Di pasudlon. Mm. Ang mayor in town nga mananggiti, dito siya nag-opisina si Babaw Slube. Mm. Babaw Slube, <laughs> karon, Magpirma og silula mo sa pas mo lube ah. ang uh. nga piang nga hulog o sige uh. himo. Uh. Ah. Nakuwag na ilon. Uh. Kung mga pirma dito sa ibabaw. Uh. Biraw na. Ihulog, ihulog, ihulog. O pirma. Okay. Ang ilang telepono pobre, mm. lata nga may lambo. <laughs> Mm. Mayor! Nay magpirma ni Mayor. O sige, birhay, hintig na ilon. Ipirma mo sa suf pagka ug pagkatulog adto. Naami nagwilga. Mm. Ibagsak. Mm. Ibagsak. Mayor bututon. Tinga ang mayor to si Babaw Slubi. Mm. Saba maron. Mm. Tawag siya, hello. Yan telepono latag yapon. Sa manada, Mior na nagwilga Mior. Sa nagwilga mga tigulang Mior. Mm. Iyong ka Mior sa imong plataforma di gobyerno nga sila mabatanon samot sa katigulang. Mm. Amo ba? Ah, sige, manaog ko. Hmm. <laughs> naog ang naog. Tagnaog si Mior, linya. Mm. According to their age, 94, sin, uh, 94, 98, 71, 50, 54. Linya. Linya na. Sa problema, sindi sa taran. Mayor, iyong ka mayor, mabatanon, may sabot, may lagi katigulang Mior. Relax lang, relax. <laughs> Doon niya yung close in bodyguard. Mm. man ang imong shotgun. Ang shotgun, gilubong pa naman po si Marcelo. Taya na. <laughs> May bala isa kabok. Buto na. Buto ni siguro Mior. ay. Eh. Isa rin ibala na bilin. Mm. Kaya katong Marcelo so nagkuha ang mga armas, uh. ang ah. lubong gikalot. Mm. Mm. Abi na, Load na ni. Load na na, Mior. <laughs> Ready na ni. Ah. Ready na, Mayor. Kablete kulang na. Anabing Mior. bit-bit shotgun. Ana desa. Ana desa. siya. Pero edad mo, 94 mayor. Apo silon mitaw niya sa mayor. Buwak ang utok. Lagsik. Ana na yung mayor. Kisabay tigulang dia. Gibiyan sungkod. Mayor, bata pa mi. Bata pa mi. mo ba? Okay. Kato nag-edad og 79. Yaka. Okay. Kato nag-edad og 64, 46 pa mo na siya. O, diha ka. Hmm. Na kompletong lima, taid bola, whole court me. Eh. At tulang hmm. basket, libur dagan, tumating ulang ay. Hmm. Di man yung dagan, pasilunan. Hmm. Sa ilang lugar, wa na tigulang makita nimo. Ang mga tigulang nito nag-edad og 71, nakasawa 14 kay si city, pa kuno sila. Ang sound sila nag-inom og beer, ni Edgar.